I often work until night. I often work until night. I often یعنی من اغلب تلفظ often یا often هر دو تلفظ درسته 50 درصد انگلیسی ها میگن often 50 درصد میگن often و خیلی مهم نیست چون هر دو تلفظ کاربرد داره و استفاده میشه I often یا I often یعنی من اغلب یه کاری رو انجام میدم کدوم کار work کار کردن until تا night شب until night یعنی تا شب I often work until night من اغلب تا شب کار میکنم I often work until night I often work until night How often do you eat out? How often do you eat out? How یعنی چقدر یا چطور یا چگونه often اغلب و how often یعنی هر چند وقت یک بار هر چه مدت یک بار یک کاری رو مثلا میخوای انجام بدی یا انجام میدی do you آیا شما eat out eat یعنی خوردن out یعنی بیرون و eat out یعنی بیرون غذا خوردن How often do you eat out? هر چند وقت یک بار بیرون غذا میخوری How often do you eat out? How often do you eat out? I do not know yet. I don't know yet. I do not know یعنی من نمیدانم yet هنوز I don't know yet من هنوز نمیدانم I don't know yet I don't know yet I am not ready yet. I'm not ready yet. I'm not یعنی من نیستم ready آماده yet هنوز یا با این وجود I'm not ready yet من هنوز یا با این وجود آماده نیستم I'm not ready yet I'm not ready yet Wait in line, please. Wait in line, please. Wait یعنی منتظر شدن در ابتدای جمله بعد ساختار امریه. In line در صف در اینجا لاین به معنی صف یا خط waiting line یعنی در صف منتظر باشید please لطفا جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم waiting line please لطفا در صف منتظر باشید waiting line please waiting line please I want to draw a straight line. I want to draw a straight line. I want to یعنی من میخواهم یه کاری رو انجام بدم. چه کار؟ Draw. Draw یعنی کشیدن. A یک straight. Straight یعنی مستقیم. Line خط. Straight line یعنی خط مستقیم. I want to draw. من میخواهم بکشم. a straight line یک خط مستقیم I want to draw a straight line من میخواهم یک خط مستقیم بکشم I want to draw a straight line I want to draw a straight line That man is a political leader. That man is a political leader. That man یعنی آن مرد is است a یک political سیاسی leader. leader یعنی رهبر. political leader یعنی رهبر سیاسی. حالا نوبت شماست که خودتون رو نشون بدید و و اعلام کنید که من میخوام یاد بگیرم من میخوام رشد کنم این کلیپ و این درس رو به عنوان کلاس آموزشیتون ببینید و باهاش تمرین کنید هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید That man is a political leader آن مرد یک رهبر سیاسی است That man is a political leader That man is a political leader This is a political decision. This is a political decision. This is یعنی این است a یک political سیاسی decision decision یعنی تصمیم political decision یعنی تصمیم سیاسی This is a political decision این یک تصمیم سیاسی است This is a political decision This is a political decision This is the end of the story. This is the end of the story. This is یعنی این است the end پایان پایان چی پایان مشخص of از the story اون داستانه the story THE داره یعنی اون داستان مشخص و the end یعنی اون پایان مشخص که مثلا منتظرش بودیم حالا یک نکته اگر توجه کرده باشید آقا چرا گفتی the end و گفتی the story دلیلش اینه اگر بعد از THE حرف صدادار گفتاری یعنی A در end باشه ما the رو میگیم the برای که راحتتر تلفظ بشه the end یعنی اون پایانه the story یعنی اون داستانه this is the end of the story این پایان داستان است this is the end of the story This is the end of the story. Go straight to the end of that street. Go straight to the end of that street. Go یعنی برو در ابتدای جمله اومده ساختار امریه. Straight یعنی مستقیم. To به the end به پایان به پایان مشخص of از that on street street یعنی خیابان تلفظش رو دقت بکنید استریت نیست street street یعنی خیابان go straight مستقیم بروید to به the end of به پایان that street اون خیابانه go straight to the end of that street مستقیم به انتهای آن خیابان بروید. Go straight to the end of that street. Go straight to the end of that street. Mom divided the bread among kids. Mom divided the bread among kids. Mom یعنی مامان divided یعنی تقسیم کرد، قسمت کرد. divide یعنی تقسیم کردن یا قسمت کردن و ایدی گرفته به زمان گذشته برده شده divided یعنی زمان گذشته تقسیم کردن این یعنی تقسیم کرد مامان the bread اون نانه رو اون نان مشخص رو among در میان kids kid یعنی بچه kids یعنی بچه ها mom divided the bread among kids مامان نان را بین بچه ها تقسیم کرد mom divided the bread among kids Mom divided the bread among kids. We agreed among ourselves. We agreed among ourselves. We یعنی ما agreed گذشته agree یعنی موافقت کردن. We agreed یعنی ما موافقت کردیم. Among در میان در بین ourselves خودمان We agreed among ourselves. ما در میان خودمان توافق کردیم. We agreed among ourselves. We agreed among ourselves. Have you ever been to London? Have you ever been to London? Have you ever برای سوال کردن از تجربیات دیگران بسیار کاربرد داره در انگلیسی Have you ever بعدش شکل سوم یا past participle از فعل برای پرسیدن چنین سوالاتی استفاده میشه مثلا been شکل سوم یا past participle فعل be یعنی بودن یا شدن Have you ever been یعنی آیا تا به حال بوده ای تو لندن در لندن Have you ever been to London آیا تا به حال در لندن بوده ای؟ Have you ever been to London? Have you ever been to London? The smell is worse than ever. The smell is worse than ever. The smell یعنی اون بوی مشخص smell یعنی بو در اینجا is است worse بدترین یا بدتر than as ever همیشه worse than ever بدتر از همیشه است The smell is worse than ever بو بدتر از همیشه است The smell is worse than ever. The smell is worse than ever. Stand here and wait for me. Stand here and wait for me stand یعنی ایستادن در ابتدای جمله فعل اومده ساختار امریه here اینجا stand here اینجا بمون اینجا منتظر باش اینجا بایست and و wait منتظر باش for me برای من stand here and wait for me اینجا بایست و منتظر من باش stand here and wait for me stand here and wait for me I am just standing here. I'm just standing here. I am just یعنی من هستم فقط standing حالت ing فعل stand پس احتمالا باید چک کنیم ببینیم ساختار حال استمراریه یا نه I'm standing بله ساختار استمراریه I'm standing من ایستاده ام من دارم می ایستم just فقط I'm just standing من فقط ایستاده ام here اینجا I'm just standing here من فقط اینجا ایستاده ام I'm just standing here. I'm just standing here. That was a bad news for everyone. That was a bad news for everyone. that یعنی آن اشاره به دور was بود a یک bad bad news اخبار for برای everyone everyone یعنی هر فرد تک تک افراد یا همگان that was a bad news آن یک خبر بد بود for everyone برای تک تک افراد یا برای همگان حالا نوبت شماست که خودتون رو نشون بدید و و اعلام کنید که من میخوام یاد بگیرم من میخوام رشد کنم این کلیپ و این درس رو به عنوان کلاس آموزشیتون ببینید و باهاش تمرین کنید هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید That was a bad news for everyone آن خبر بدی برای همگان بود That was a bad news for everyone That was a bad news for everyone Stay at home. The weather is bad now. Stay at home. The weather is bad now. stay یعنی ماندن اقامت داشتن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امریه stay at home at home یعنی در خانه stay at home یعنی در خانه بمان the weather weather یعنی آب و هوا هوا the weather یعنی اون آب و هوای مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم چون THE گرفته is است bad bad now اکنون the weather is bad now الان هوا خراب است الان هوا بده stay at home در خانه بمان stay at home the weather is bad now در خانه بمان الان هوا بد است stay at home the weather is bad now Stay at home. The weather is bad now. I do not want to lose this opportunity. I don't want to lose this opportunity. I do not want یا I don't want یعنی من نمیخواهم to lose lose گفتیم یعنی از دست دادن to lose که از دست بدهم this in opportunity opportunity یعنی موقعیت یا فرصت I don't want to lose this opportunity من نمیخواهم این فرصت را از دست بدهم I don't want to lose this opportunity I don't want to lose this opportunity I am trying to lose weight. I'm trying to lose weight I'm trying یعنی من دارم سعی میکنم ساختار حال استمراریه to lose که از دست بدهم weight وزن lose weight یعنی وزن کم کردن یا وزن از دست دادن وزن و کاهش دادن I'm trying من دارم سعی میکنم to lose weight که وزنم رو کم کنم I'm trying to lose weight من دارم سعی میکنم وزنم را کم کنم I'm trying to lose weight I'm trying to lose weight.